Bir ara Clubhouse diye bir uygulama vardı. Hatırlayan var mı? I'm taking you inside Clubhouse. Clubhouse. Clubhouse. Clubhouse. Clubhouse everyone. This is it. Mart 2020'den beri korona pandemisiyle mücadele ediyoruz. Bu durum daha önce hiç tecrübe etmediğimiz şekilde değiştirdi hayatımızı. Evlerde daha fazla, hatta çok daha fazla vakit geçirmeye başladık. Ve bir anda her şey online'a döndü. Mesai saati evde masa başı, toplantı Zoom, Eğlence Netflix oldu hepimiz için. Tam bu noktada yepyeni bir uygulama girdi hayatımıza. Clubhouse. Clubhouse adını ben ilk Ocak ayında duydum. Neymiş bu app diye indirdikten sonra birer ikişer birer ikişer bütün tanıdıklarım Clubhouse'a gelmeye başladı. Bir anda herkes Clubhouse konuşur oldu. Hatta o zamanlar neymiş bu Clubhouse diye bir video çekmiştim. Onun linkini de buralardan bir yerden bulabilirsiniz. Hem sadece iOS'çilere özgü olması hem de sadece davetiye ile giriliyor olması uygulamayı çok sofistike ve havalı bir yer haline getirmişti. Clubhouse davetiyeleri internette çok yüksek fiyatlara açık artırmayla satılır olmuştu. Bütün selebritiler orada konuşuyordu. O zamanlar Clubhouse, New York Times'ın dediği gibi çok özel bir parti gibiydi. Peki Clubhouse için parti devam ediyor mu? Son rakamlara baktığımızda Clubhouse partisinin bitmek üzere olduğunu görüyoruz. Çünkü uygulama Şubat ayında 10 milyon indirme almasına rağmen Mart ayında tabiri caizse yere çakıldı. Nisan ayı indirmeleri ise 1 milyona bile ulaşamadı maalesef. Uygulama hem yeni kullanıcı edinmekte zorlanmaya başladı hem de eski kullanıcılar uygulamayı terk etmeye başladılar ya da daha az vakit geçirmeye başladılar. Ben de Clubhouse'u ilk indirdiğim zaman neler olup bitiyor diye neredeyse her gün bir girip bakıyordum. Hatta bazı tanıdıklarım 7-24 oradaydı. Yani neredeyse Clubhouse'da yaşıyor gibiydiler. Daha sonra herkesin ilgisi yavaş yavaş Clubhouse'a karşı azalmaya başladı. O eskiden Clubhouse'a takılan Elon Musk'lar, Mark Zuckerberg'ler de hiç ortada yoktu artık. Clubhouse'un Android uygulaması çok yeni geldi. Bakalım Android uygulama Clubhouse'u tekrar yükselişe geçirmeye yetecek mi? Ama uygulamayı iOS'çiler kullanmışken, hali hazırda tüketmişken, Android kullanıcıları ona ilgi gösterecek mi? Çok emin değilim. Peki bir anda bu kadar popüler olan uygulama neden düşüşe geçti? Bence Clubhouse'un düşüşe geçmesinin 5 sebebi var. Clubhouse'un düşüşe geçmesinin birinci sebebi uygulamanın tam bir pandemi yapı olması. Pandemi en şiddetli dönemindeyken hepimiz evlerimize hapsolmuştuk. Dışarı çıkamıyor, insanlarla bir araya gelemiyor, sohbet muhabbet edemiyorduk. Ha, öyle bir durum için Clubhouse gerçekten çok iyiydi. Çünkü dışarıda yakalayamadığımız sohbet muhabbeti ve sosyalleşmeyi Clubhouse'da çok güzel yakalamıştık. Orada büyük gruplar halinde bir araya gelip saatlerce sohbet edebiliyorduk. Evde olduğumuz için de çok vaktimiz vardı. Ama özellikle aşılamanın da etkisiyle pandemi koşulları her yerde gevşemeye başladı. İnsanlar dışarıda daha fazla vakit geçirdikçe Clubhouse'a daha az girer oldular. Clubhouse'un düşüşe geçmesinin ikinci sebebi uygulamayı eğlenceli hale getirecek özelliklerinin bulunmaması. Ben uygulamayı kullanırken keşke şu özellikler olsaydı dediğim çok şey vardı. Mesela odalara mesajla katılamıyorsunuz ya da emoji gönderemiyorsunuz. Sadece el kaldırıp konuşabilirsiniz. Ama eğer kalabalık bir odadaysanız bu da neredeyse imkansız. Ve odada sadece dinleyici olarak bulunmak bir süre sonra sıkıcı hale gelebiliyor. Yine uygulamada keşfet ya da arama gibi bir bölüm olmadığı için güzel odaları bulmanın imkanı neredeyse yok gibi. Veya bir odayı diyelim canlı olarak dinleyemediniz, kaçırdınız. Bunu kaydedeyim daha sonra gelip dinleyeyim diyemiyorsunuz. Yani bu da yine eksik bir özellik. Belki bunun gibi eğlenceli özellikler ekleseydiler uygulamanın kaderi farklı olabilirdi. Clubhouse'un düşüşe geçmesinin üçüncü sebebi uygulamanın sadece Y kuşağı ve üstüne hitap ediyor olması. Yani ilginç bir şekilde Z kuşağı hiçbir şekilde Clubhouse'la ilgilenmedi. Clubhouse'a hiç girmediler, Clubhouse'da hiç vakit geçirmediler. Bunun da sebebi bence Z kuşağının konuşmaktan çok mesajlaşmayı tercih ediyor olması. Yani zaten telefonla da çok fazla konuşmuyorlar. Yani bir araya geldiklerinde bile çok fazla konuşmuyorlar. Genellikle hani mesajlaşarak iletişim kurmayı tercih ediyorlar. E, Clubhouse'da da mesaj yazma özelliği yok. Sadece ve sadece konuşabiliyorsunuz. Dolayısıyla Z kuşağına hiçbir şekilde hitap etmedi. Clubhouse'un düşüşe geçmesinin dördüncü sebebi içeriklerinin hep uzun metrajlı olması. Yani uygulamaya bir 5 dakika gireyim çıkayım, neler oluyor bir bakayım diyemiyorsunuz. Çünkü 5 dakika girdiğiniz zaman hiçbir şey anlamıyorsunuz. Odalar en az 1 saat sürüyor. 2 saat, 3 saat, 4 saat sonsuza kadar süren odalar var. Diğer uygulamaları düşündüğümüzde mesela Facebook, Twitter, Instagram'ı düşündüğümüzde bir kahve molasında ya da birisini beklerken gün içerisinde birkaç dakika boş vaktimiz olduğunda bu uygulamalara girip pekala bir şeyler öğrenebiliyoruz, eğlenceli bir şeyler izleyebiliyoruz. Ama Clubhouse için en az bir saatimizi ayırmamız gerekir. Ve kimin Clubhouse için ayıracak bir saati var, iki saati var, üç saati var bilemiyorum. Clubhouse'un düşüşe geçmesinin beşinci ve bence en önemli sebebi uygulamanın görselliğinin bulunmaması. Yani fotoğraf paylaşamıyorsunuz, video paylaşamıyorsunuz, Sadece ve sadece konuşabiliyorsunuz. O da görüntülü değil, sadece sesle. Ve ister kabul edelim ister etmeyelim. Çoğu insan beyniyle değil görüntüsüyle meşhur oluyor. Mesela bir Instagram fenomeni. Clubhouse'a girip ne yapacak? Yani son gittiği lüks mekanın fotoğrafını paylaşamaz. Ya da aldığı lüks bir çantanın fotoğrafını yeni bebek caption'ıyla paylaşamaz. Ya da arabada dans videosu paylaşamaz. E bunları yapamayınca ne yapacak? Uygulamaya girmeyecek ya da girdikten sonra sıkılıp çıkacak. Özetle Clubhouse yakaladığı bu başarılı çıkışı maalesef sürdüremedi. Bakalım Android uygulama bu gidişatı değiştirecek mi?